終了せーのさ始まりました少量チャンネルの翔太です量です少量ですちょっと大丈夫これ何がよこんな状態でそんな挨拶しちゃってさもう眠たいね今いや眠たいくてうん寝よううんいやマジで眠た何もしてないけどねしたよ何 ゲームいやあのー、いいんだよ、うん、休みの日だからさ、うん、横になって、うん、結構この時期だからさ、うん、なんかもうそろそろ梅雨にも入るし、うん、お店もやってないところも多いし、うん、もう家にいるしかなくて、うん、もうさやる気出せって言われてもやる気出ないと思うの、こんな状況でさそうよ みんなね、でもなんかモチベーション下がるのもめっちゃわかるし、うん。だからね、そういう時はね、もう何もしない方がいいと思ってて、うん。だから何もしないの。なんかそれこそさ、ツイッターとかうん。で、あ、やる気ないみたいな、うん。あ落ち込む、ししょぼんみたいな人も多いんだけど、うん。だからそういう時ってやる気出ないから無理にやる気出す必要はなくって、うん。っていうのを僕は伝えたい。うん。 本当そうよ。うん。あんたいいよ。無理に外出する必要もないし。あんたいいよ。今はね。あんたいいよ。あんたいいよ。ありがとう。おやすみ。1時間くらい昼寝しようかな。うん。 この俺昼寝してる間もずっとこうやって手に片手で持ってなきゃいけないのこのビデオカメラ多分ね絶対途中でこのカメラを顔面に落とすやだ痛いなそれは痛い絶対落ちてくるよ携帯もそうじゃんうん携帯よく落とすうんちょっとちゃんと隠して俺も首と顎の境目がないからいやわかるだ寝てる時ってそうじゃんんうん、そうそうそうだから上から綺麗にさ、うん、あの寝起きドッキリとかしてる人ほんとすごいと思ううん 頭浮かせてんじゃん頭浮かせてんのかな、うん、やばいね多分かゆいとこありますかいや大丈夫ですもっと近づいてもう限界よこれがだから、うん、みんな真面目ちゃんが多いこの世の中、うん、真面目じゃなくても 縁にやでって伝えたいの。そうね。えんやで。えんやで。俺ら真面目じゃないもんな、基本。そうね。基本気にしない、普段。うん、だからこんなもう、横になりながら動画撮るやつなんかやっちゃって。うん。 <laughs> だからまあ、ゆっくりやってくださいよ。うん。先輩。 やめて手がめっちゃ湿ってるからしょうちゃんうんなんて気持ちいい、うん、昼下がりうんといやー贅沢な時間 今頑張れないとしても、うん、また頑張ろうと思う時に頑張ればいいと思うし、うん、今ずっとなんだろうな足踏み状態だったとしても、うん、気づいたら前に進んでることもあるだろうし、うん、だいたい目隠ししてさ、うん、足踏みしてたらだいたい前に進んでるじゃない。うん それと一緒ねそうねというわけで、うん、おやすみおやすみ <laughs> うん。うん。 ひょにょお腹空いてるうん普通うんプリンあプリン食べよう食べるかうんさっき寝る前にプリンを作ってましたあの送っていただいたやつがあって牛乳でなんか混ぜればできるやつ 電気つけるうんうんうんわかるうんわすごいねでしょやばい髪がのけしてる食べていいのどうぞあ美味しそうだよあ美味しい 何味だこれは。ほうじ茶。あ、ほうじ茶だ。はい。というわけで、うん。今回は、なんだろうな。何量を看病する動画でした。うん。実は看病を。してたのしてたしてた。量と悩んでる人たちを看病してました。うん、あら。